So, ini daripada channel Alip Whitehead. Jadi Abang Alip Whitehead ini senantiasa nge-share perkembangan hacker yang ada di Malaysia dan saya penasaran sekali dan saya juga ingin tahu bagaimana hacker Malaysia di mata dunia. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright gang, so Kau mesti dah lama kan tak nampak video aku dekat YouTube Tak nampak dekat TikTok Dekat hmm Facebook, Instagram Memang kau tak ada lah sebab aku tak approve kan So, hari ni aku nak tunjuk rambut baru aku Oh, okay <laughs> So, aku sumpah tak menyesal dengan rambut Aku rasa macam Oh, aku rasa macam memang segar gila aku boleh mandi tiap hari aku tak payah fikir nak hair dryer rambut aku macam dulu rambut aku nak dekat bawah ni tau lepas tu sekarang ni bila aku oh. potong jadi macam <tsk> handsome kan <laughs> so ah, macam aku rasa lah tahu bulan lepas aku rasa tak silap aku dalam bulan Jun ataupun Julai okey dalam bulan Jun lah memang benda tu jadi bulan Jun so ada satu ox yang kita panggil ox patut, which okay, is ah, yang Malaysia kita dah attack hacker-hacker India. dia bukan attack hacker lah tapi attack website-website attack Aha. CPC attack server-server yang ada dekat India sana. Okay. Sebab apa dia orang attack, aku rasa aku tak perlu bagi tahu sebab orang boleh pergi sendiri dekat aku punya apa? video-video yeah, lepas. Video, aku dah publish betul. balik, orang boleh pergi tengok. So, Dragon Force Malaysia, local host apa lagi nama team Malaysia aku tak ingat sebenarnya tapi yang aku tahu Dragon Force Malaysia je lah tapi ada lagi banyak team-team lain yang nak cakap turut serta pun tak juga tapi ada juga hacker-hacker daripada Indonesia contohnya okay. TV Sok Garuda apa tadi Ganosek dan eh, macam-macam lagi. Video hari ni aku just nak bagi tahu korang apa pandangan dunia sekarang. Dunia tau, bukan pandangan orang-orang Malaysia tau. Bagi aku Ooh. macam untuk okay. aku tak adalah nak fanboy. Fanboy orang panggil. <laughs> okay lah, lebih kurang macam tu lah. Aku tak adalah macam nak hype sangat. Tapi aku macam happy lah sebab ada macam mana kan? Ada hacker daripada Malaysia yang boleh sampai tahap yang aku nak cerita. So, reconciliation okay, okay, orang okay. bukannya setakat menggegarkan Israel tapi dia orang juga menggegarkan India. So, bila dia orang dah gegarkan India, dia orang dah gegarkan Israel, benda ni dah jadi macam satu global issue tau. Isu hmm. yang dekat dunia ni macam macam ambil pot lah. So, korang tahu tak Redware? Redware ni merupakan satu macam nak cakap eh Aku rasa dia orang macam cyber security punya hmm. researcher lah. Macam buat-buat okay. research pasal hack ini, hack itu. Kalau korang buka dia orang punya website, memang banyak gila Ah, research-research yang diorang buat tapi tak adalah setakat Dragon Force je tapi ada juga sebenarnya dekat dunia banyak hacker lah memang hacker-hacker luar buat lagi teruk daripada Dragon Force Malaysia buat tapi korang bayangkan Dragon Force Malaysia boleh masuk dekat dalam ada cyber security researcher ataupun Aha. aku tak tahu apa perkataan tu dia orang buat buat buat report <laughs> ini bukannya macam buat assignment sekolah tau tapi dia orang buat report dia orang memang follow rapat forum Dragon Force tu hmm. sampai daripada A sampai Z dia orang boleh tahu apa yang Dragon Force mission ni buat apa tu tu yang dia orang hmm, pakai okay. macam-macam lagi lah ya. tu so, selain daripada uh, Redware ada juga satu organisasi aku aku sebenarnya tak tahu dia orang ni organisasi ke apa tapi aku rasa macam biasa aku punya palatau lah dia orang ni pun aku rasa researcher juga nama, nama company ni adalah Cloud Set kejap aku nak check betul ke cloud set ah ya betul cloud set okay. so dia orang pun macam follow rapat dengan force nation ni dia orang buat apa dia orang bagi tahu yang dia orang buat macam report macam redware tadi dia orang cakap yang dia orang ni pakai tool apa apa website dia orang hack lepas tu semua semua semua semua so first kau tengok atas ni redware adversary <laughs> dengan force nation or sepatu hashtag India. Ah, bukan hashtag slash Ops India. Aha. So Ops India ni pun orang aku tak aku rasa hacker daripada Malaysia je pakai ops sepatu tapi hacker keluar dia orang pakai ops India sebab dia orang tak nak macam nampak sangat dia orang follow Dragon Force lah. So artikel ni dia keluarkan pada 14 Jun aku dah lama tak buat video so aku selesa. Hmm. So tengok tu. Dragon Force Malaysia launch a series of cyber attack against government of India. Kau bayangkan hacker Malaysia attack government India. Benda tu macam bagi aku macam mind blown tau. So kita tengok bawah pula Ox Patuk ha, New campaign Betul lah benda tu memang satu campaign Ataupun kita panggil okay. ha, Betul lah campaign lah Betul-betul Kemarin kan eh, istilahnya kita sudah uh, mereact juga guys Istilahnya masa Abang Ali Whitehead ini ya berkenaan membahas tentang Malaysia ngehack istilahnya pemerintah ya kan website-website yang ada di India guys. Nah, seperti itu dan kita kayak wow keren banget dan Indonesia juga ikut seperti itu. Kalau tengok ah ha, dia orang kan aku dah explain kan kat video lepas kan, hmm. kan kenapa dia orang buat attack ni kan sebab apa? Sebab hmm. kontroversi hmm. apa nama tu Nupu Sharma dia orang. Aha, Nupu dia ni Sharma. macam kutuk-kutuk Nabi Muhammad lah. So macam hacker-hacker daripada Malaysia tak suka. So dia orang pergi bantai India. Betul betul. So kita turun bawah sikit Aku benda-benda atas ni Macam aku dah baca Tapi aku just nak go through dengan korang lah. Aku nak go through je sebenarnya So macam kita boleh nampak kat sini lah. Kau tengok ni uh, apa the group is known pro Palestinian Palestinian activist group located in Malaysia and I also working with several track group in the past including TD Dimension mm-hmm. and Relax Crew. So nama Relax Crew dengan TD Dimension pun keluar juga kat sini. Bagus-bagus bagus aku suka. So yang tu tak best, tak best. Before Ops patut, Dragon Force Malaysia target organisation and citizen across Israel with Ops bedil. Hmm, Ops hmm. Perdana Reloaded Ops and Ops RWM. Okay, to be honest, aku pun tak tahu lah Raid Without Mercy ni Ops hmm. apa tau. <laughs> So, sorry lah. Ya. Okay, okay. korang boleh tengok kat sini. Recent attack. Orang memang kaji attack-attack apa yang orang buat. Maksudnya macam, okay, Orang ni lebih kurang macam jurnalis tapi orang akan buka satu persatu tau. Contoh dia macam DDoS attack. So, macam sebelum ni orang ada buat DDoS attack dekat mock Mod, mod government India lepas dengan hmm. BJP.org okay. So banyak-banyak lagi lah Sekejap. Rambut aku macam tak kena eh. Takpelah. Okay. So ha, macam biasa ah, oh sepatu di dos attack. Di dos attack ni memang benda yang macam nak cakap eh. Dia annual activity Hacker <laughs> Malaysia. Dia orang akan buat juga di dos ni. Ha tengok tu. Sampai kat sini dia orang ada cakap juga limited tu slow slow risk DDoS tool, DDoS Reaper, Hammer hmm. and banyak lagi open source yang ada dekat GitHub. So maksudnya dia orang follow rapat apa tu tu yang Dragon Force ni pakai. Okay, okay. Kat okay. bawah macam biasa apa defacement defacement kalau kau nak tahu memang hacker daripada Malaysia terutama yang Dragon Force dia orang attack lebih kurang 2000 website babe 2000 tu bagi aku 2000. tak adalah nak cakap macam macam hacker daripada Bangladesh pernah attack website 200 ribu tau tapi yang tu itu dia orang dah on another level lah bagi aku macam hacker Malaysia kalau dia orang dah boleh berjaya hack 2000 website dalam masa singkat je benda tu pun dah jadi macam satu satu apa orang panggil satu tu lah Malah cakap kau ni. ha, <laughs> ini defacement yang orang buat kalau kau okay. nampak ah. Ah itulah ah, betul. Tapi dekat bawah ni yang paling aku kelakar kau tengok ni. In addition to numer- numerous uh, ah, defacement Dragon Force including local host <laughs> Man GTX. Man GTX pun masuk. Aku macam nama aku mana? <laughs> aku macam tak tahu lah. Tapi tak apa lah nak buat macam ni kan. So kali ni kita nampak macam okay. ada satu hacker daripada Malaysia. Satu kumpulan lah kita panggil. Orang ni ah, sebenarnya komunitas. satu komuniti lah. Ah, local ah, okay, okay, Okay. So ni dia macam apa panggil first appearance tu apa ha debut ha debut lepas tu ada juga data leak data leak ni pun memang <laughs> memang koyak ah India kalau dia tengok memang banyak gila lah, kan banyak-banyak hmm. kau boleh pergi tengok dekat uh, Telegram Dragon Force tu kalau kau nak tahu lebih lanjut Nah <laughs> ini bank dekat India kena pon aku macam <tsk> Lepas tu kat bawah ni adalah lagi dia cakap pasal Dragon Force punya forum lah threat okay. apa benda ni aku tak tahu lah. Ni CVE, CVE ni dia macam RCE punya exploit lah dia, dia buat. Aku tak tahu lah. Okay. And bawah lagi ada Taming Sari pun masuk. Macam mana Taming Sari boleh masuk lah? Kenapa nama aku tak masuk lah? <laughs> tak apa, abaikan je lah. Tak nak masuk pun. Ni ingat aku ni sangat. Cik, tak ada. Okay, educational resources. Lepas tu, ha, ini dia bagi tahu lah yang dia orang target government. Okay. Dia orang target education, financial, healthcare, additional track group ini macam Enongo Steam 1877 Lepas tu ada banyak lagi lah tim-tim. Hashtag Ops Patut dengan Ops India Okay So aku rasa ah tu je lah uh, Ni bawah ni ada lagi uh, Reason concern aku tak nak baca lah macam Buat apa aku baca dia orang punya nasihat kan Macam slow lah So guys aku rasa sampai situ je video aku hari ni Aku harap Ini dia macam Kalau dia orang boleh buat report Kenapa aku tak boleh buat report kan Ini lebih kurang macam post Ops Patut punya report aku nak bagi tahu korang lah So anyway, thanks for watching. Jumpa lagi weekend ni insyaAllah. Bye bye. Oke okay, guys, dan selesai videonya. So itulah tadi hacker Malaysia di mata dunia yang kemarin istilahnya viral juga yaitu Ops Patuk sih ya kan. Dan di situ memang Dragon Force Malaysia memang keren banget sih. Istilahnya di sini disebutkan mendunia gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau nonton istilahnya video aslinya yang video kemarin dan video yang sekarang ini, langsung saja guys ke channel Abang Ali Whitehead. Jadi di situ banyak informasi-informasi yang teman-teman akan dapatkan berkenaan dengan dengan hacker Malaysia dan juga pernah dibahas istilahnya bagaimana istilahnya hacker Indonesia juga membantu menyerang India. So ini memang keren banget jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk ditonton terus uh, dipantengin terus channelnya Abang Ali buat Pothead agar banyak informasi-informasi yang kalian dapatkan daripada dunia perhackeran seperti itu. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemilu Dudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.